Olá a todos, sou Duarte Domingos, bem-vindos ao meu novo podcast chamado Um Livro Comentar. Em cada episódio podem vir comentários sobre um livro, é ideal para quem não tem ideias sobre o que ler. Basta ouvir um episódio e têm toda a informação sobre o livro, um resumo, comentário e mais. Vejo-vos no próximo episódio.